La cuenta de la duquesa de Sussex se ha reactivado después de que fuera dada de baja en 2017. Meghan Markle is back. A Instagram, se entiende. La reactivación ha durado apenas unos minutos, pero las alarmas se han disparado. ¿Volvía la exactriz al maravilloso mundo paralelo? Sí, pero no. Leer más. Algo pasa con Meghan Markle, spoiler y no es bueno. Después de que la protagonista de Suits comenzara su relación con el príncipe Harry, sus redes sociales se dieron de baja. Y Ella, que había sido una activista de causas feministas y animalistas, además de utilizar el mundo online para promocionar sus trabajos en el cine y sus pinitos en el mundo de la moda. Protocolo obligaba. Tenía que decir adiós al escaparate más grande jamás creado. Sin embargo, un año y medio después de que cerrara también su blog de Tik, su cuenta de Instagram se reactivó misteriosamente dejando ver la cuenta de Megan. Las conjeturas sobre la posible vuelta de la duquesa a las redes se dispararon desde el mismo momento en que el clic se puso en color azul. Sabido es que la nuera de la reina Isabel echa mucho de menos poder expresarse libremente en las redes sociales, sobre todo para desmentir y explicar en sus propias palabras algunas de las acusaciones a las que se ha visto sometida en los últimos meses y así lo comentado con la gente que la rodea. Leer más. Surgen los meganazis. Kate, nunca estarás al nivel de Megan sin embargo, mientras algunos desmentían esa vuelta como un duro de los muchos que circulan en referencias de nuevo icono royal, Muchos otros no lo veían tan disparatado, teniendo en cuenta que otros miembros de la familia real británica como la princesa Eugenia, el príncipe Andrés o Sarah Ferguson la tienen aún por confirmar si su vuelta ha sido fugaz y accidental o si realmente puede ser el preámbulo de un colosal comeback. Lo que sí publicaban los medios británicos hace unos días es que la duquesa pidió a la organización del British Fashion Awards, el British Fashion Council, que retirara una foto que había publicado en la que se veía una embarazada Meghan en el backstage, posando junto a Clara White Keller la gran galardonada de la noche, y la actriz Rosamund Pique, conocida por la película Gone Girl. Después de posar para la foto, Megan debió de pensar que tal vez a su suegra no le iba a gustar mucho. La foto fue retirada pero no pudo impedir que otras cuentas, como esta que sigue su trayectoria, se hicieran eco de ella. Seguiremos atentos a los movimientos de la cuenta de Megan. Finalmente la organización optó por esta imagen más convencional como dicen por el norte, One Never Knows.